हेलो गाइज के छ नि हल्ली चल्ली मेरो प्लेयरहरू देखिरहनु भएको छ नि मलाई जर्सिलाको बार्सिलोनाको किनकि म बार्सिलोनाको चाहिँ लास्ट डायट फ्यान हो आज चाहिँ म फुटबल खेल्नु गइरहेको छु ए बुढो जुत्ता लगाएर फुटबल खेल्नु गइरहेको छु छुट्टी हो आज छुट्टीको दिन चाहिँ फुटबल एकछिन खेलौँ भनेर धेरै भयो फुटबल नखेलेको पनि लगभग एक वर्षै भयो होला सायद एक वर्षै भइसक्यो गएर अब एकछिन फुटबल खेलेर आउनु पऱ्यो भनेर हिँडेको सोनापुर पर चाहिँ फुटसल ग्राउन्ड छ सानो यहाँ देख्नुहुन्छ जाँदैछु म एक्लै एक्लै जङ्गलमा सोनापुरको हाँ भाइ कैसा है ठीक है ठीक है मेसी मालूम है ठीक है भाई अब मेसी मालूम है मेसी मालूम पता है तुम्हें मालूम है ठीक है ठीक है म चाहिँ गइरहेको छु बङ्गाली न इन्डियन इन्डियन देखिराख्नु भयो होला नि तपाईँहरूले बार्सिलोना मेरो फेभरेट टिम चाहिँ बार्सिलोना हो अनि प्लेयरमा चाहिँ मेस्सी यो चाहिँ देख्नुहुन्छ मेरो जहिले मेरो छुट्टीको बेलामा चाहिँ म यही यतैबाट फुटबल खेल्नु जान्छु एक्लै कोही पनि हुँदैन म चाहिँ अब ए थोत्रो जुत्ता लगाएर ए <laughs> जाँदैछु अनि निकै पर छ दस मिनट पन्ध्र मिनटै लाग्छ होला यो देख्नुहुन्छ यहाँबाट सिधा त्यो बिल्डिङदेखि फेरि यता राइट साइड गएर अनि फेरि लेफ्ट यता पनि छ ऊ त्यो चाहिँ सोनापुरको डम्पिङ हो यो चाहिँ सब लेबर क्याम्पहरू आइपुग्नु आँट्यो त्यहीँनिर हो तर आज खेलेको छ कि छैन हो के हो के होइन आज झन् यत्रो हतार हतार गरेर बुढो जुट्टा लाएर फुटबल खेल्न आएको त आज त कोही छैन बन्द भएको छ कि के हो भने दुःख मात्रै पाइयो त ल यो त्यहाँनिर चाहिँ हो फुटबल खेल्ने ठाउँ त्यहाँनिर छ फुटसल अनि त्यस पछाडि यतातिर हेर्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ मेडिकल गर्ने यो मेडिकल सेन्टर हो यतापट्टि ऊ त्यो मदिना मार्केट हो लुले एक्सचेन्ज यत्रो बाटो हिँडेर आयो सेट झ्याउ हो नि अब यहाँबाट गएर यस्तो जान्छु त्यहाँ गएर सेक्युरिटीलाई सोध्नु पर्ला फुटबल आजकल नै खेल्ता है क्या भनेर सोध्नु पनि होइन बन्दै हो चाबी लगाइदिएको छ कि के हो गेटमा पनि हस् बन्दै रहेछ जान्छु रुम फेरि फर्केर